kitegeeza nti channel online medias uganda nkakasa nti mu channels zonna eziteekeddwa okubaako omuntu wakkalira nassaayo ebirowoozo bye ebitali mukkakibwa yeddokere nkyo okugamba nti tuzze kuwansiganya kwa birowoozo byakulwanagana wabula okwezimba nakwagaliza okuba nti otwegattako ku online media olw'ensonga ezitali zimu ezitwalagana ku ggwanga political social economic ne religious kulensonga nti gwanga tulomba mu katonda tuinza kukirekayo naye abaffe ate okwewomba mu ggwanga lyaffe bwe buwanga omutandikira obuwera 111112 obuzimba eggwanga uganda nakwagaliza ebbanga lyonna okuba omuweereza omulungi ku kigambo federal system oba unity in diversity n'okutunulira butya bwe tuzimba eggwanga eryo nga tusinzira ku online medias uganda Thank you. nze eh, ndi muyeekera njagala kujjako gavumenti era ne bambulokinga layini zange zona eza mobile mone biki biki byona nebabibulokinga ne bankwata era twali ne derik nebajja ne batulimbalimba nti simanyi bekiri ne tugenda ku polisi nga kumbe batumye abantu okuva enaggulu ne bankwata ne bantwala eh, omulundi omulala eh, nagwo bankwata era still nga bagamba nze mm, nyambako lumbuye okumuwa information yaki yeah. eva na uganda kati mumbeera eyo oyina okumanya era bangi comments nyo bwemba ntaddeo program bangi nyo bagamba uma lwaki tokikuba uma lwaki tokikola ki naye at the end of the day oli ne bwabeera nga musobya bwe purezenta tosobola kukwata mukono omukube nkubiriza nnyo abalungi abatula online medias uganda e, nakugamba eno ekyano ekkuletera ebinyuvu ekuletera ebintu ebyenjawulo olunaku olwaleero nina gwe nkuleetedde naye nga sinnamukuwa kubuuzaako kansooka enkubuuzeeko oli otya mukwano osiibye otya jjo otuusizzaako engalo mujebaleko ngenda kujjukiza onyamba osubscribe nge ku youtube channel eno e, ogirayikinge ogikomba okomenti ngeobusharing ogambe olinaolinaolinaolinaoli olwaleero nkuleetedde omusajja gwe eh? bulijjo mumbuuzako nga mugaruth onaaliwo onaaliwa leero mulina mutaano zaffe wano online medias anti nakugamba eyo kakyano gyolina okubeerako ekuleetera ebintu ebyenjawulo ekuleetera abasajja ab'amaanyi ey okubikutuusaako nze ruth kaili um, bakwano bange abali mu different countries waliwo omukwano gwange yaambye ali south africa yaambye nti atulawano online medias tweyanziza nnyo bran uh, mami jovia tweyanziza nnyo okutulaba olitake nkutumiddeko nnyo um, omusajja ono e, akoze ebintu bingi mu ggwanga lyattu uganda e, ayambye abantu ab'enjawulo abamu bamwogerako ng'omusambo abamu balumulabanga nabbi abala katonda abo obadde okimanyi tuli wano mu studio za zuula amazima express sirina musajja mulala okugjako omwami bumalo kakande osibyo tasiaa hmm. um, mpozi nga tebanamanya umaru kakande abantu bali ku online media nsaba bagamba nti noze umaru kakande the unblockable guy, the guy that your mama warned you about. Yeah, man, I salute you guys. Mwena, mwena, mwena. Thanks and respect. Um, back to your question. Umaruka kande simanyi simanyi oyagala kuntandikire wa umaruka kande yani simanyi oyagala ntandikire njagala ntandike umaruka kande mm. yenze kino mm. yenze kino mm. yenze kino mbulire otubuulire bwani kuba bangi waliwo batakumanyi abakunguziza kunaba ye ani oyo tetumumanyi tetu Eche chibuzo chiri broad wao ya gala ntandikira kusu umaru kakanda wa mzala wa mkolachi Eee umaru kakande eh, umaru kakande umaru kakande sisi wala kuma <laughs> umaru kakande ndi presenter uh, wa program uh, jibaita zula mazima ku channel ya jibaita zula mazima express yes. as ah, simple as that I think that's how I can say okay, kati uh, twagala otubuulire otandise otya omusingi guno gwa zuula amazima express nga tonatuka kuzuula amazima express wavaawa twagala background yo gyenvuddeweewo gyenvudde eh, wange eh, nzaalibwa omwami bamwita samuel kakande eh, n'omukyala lois kakande akola mu united nations nkutumiddeko nnyo mami respect saazina ali mu canada uh, muzeeyi ali uh, akolamu akola ku mumba support so uh, bwenzaalibwa abo tuli abaana musanvu naye nze mulenzi nzeka in the family have six sisters and I'm the one gun guy siina kyejo naye i was unlucky okubeera nga siina muganda wange so briefly banzaalira wano because bakuli uh, okay. yeah so yeah bakuli ne nsomera ko nasomera ko uh, ku bativale primary school nenva ku bativale primary school nengenda kawempe muslim nemba kawempe muslim nasoka genda ku luzera lakeside ne banzija ne banteka ku uh, kawempe muslim then from naine fujo lingi that is a very long story no uh, very long story naine fujo lingi ngafuse muya enyonga sura ku street ze kampala mm -hmm. so okuntwala ku luzira lakeside bali bantwala kungunculamu kiboko waliyo kiboko nyingi so bwe balaba nga ngunjuddemu nga ngunjuseemuko ne bandeeta kampe muslim so bwe nava kampe muslim ne ngenda ku makere ne nkola degree mu mass communication so thats it um, bwewava emakerere hmm. wajja buzzi n'otandika oba kambuze wali oyagala nnyo ebyamawulire kuva mbuto obwo oba passion ya growing of growings no um, bwe nali nga uh, uh, from day one nze nali njagala nnyo okubeera star nali njagala nnyo okubeera omumanyifu nti weyaby ate nali very tiny nga ndikatini nnyo nga nekusome no small but tiny nga ndikatini kati nga ng'abaana ku nsomero bampita mosquitos body kati nga simanyi samba mupiira simanyi kudduka naye nga ekintu kyensobola nsobola scouting ekyenkolamusa kati ngaobwasita bwange kyembukolera making sure no because muzeeyi yalinako akasente nga nasente mu nsawo kati nga nina okugulirira abaana bakanyama okitegeera abantambulirako bano nga nyinza n'okusanga omuwala nga munene mukuba oluyi kakati ekyo nekinfuula sta ku ssomero so i needed that stamp so bwe nali nga ndi muvaaka ya senior six nali ntudde ku radio bagita voice of africa nga nempulira kwaliko abaami nga bamuyita bosa serunkuuma nahamed lubowaabo nga bakazanya firimu bagita abakyala baagala ki so when i heard about that negamba i bantu bano nkoze nti okubeera nange obubayingiramu so neŋŋenda mu firimu with that is natandikira mu firimu kati bwe natandika okwegomba mu firimu neŋamba oke kati mu senior six nasoma mawulire thats how i joined but first nali siina think yamawulire naye because nayingiramuko mu firimu nendaba life yaabwe neŋamba kati aha nina okusoma mawulire uh, bwekituuka ku media wumaro kakande yani tukimanyi okozeko kuwa uh, different televisions okoze ku hgtv nokolako wakolako nga producer wa kalondoozi yes so kati twagala kumanya bwekituuka ku media umaro kakande yani uh, ah, bwekituuka mu media uh, nga bwenkugambye nti natandikira na mu firim neŋenda nensoma amawulire naye by that time wadde nasoma amawulire nali seerabanga munnamawulire nali njagala nnyo okubeera acta oh. omuzanyi so nenja kutingako firimu ezenjawulo i acted different movies okitegeera kati ne lumu abs bwe yajira when it had just started nga yakaggulawo neŋŋendayo nga ntute firimu zaffe bazirabe bahamed rubowa by that time bafaluuku yanga ntute firimu zaffe mm. batubatubatubanga batwala firimu bulijjo ku station mulabe bamusobola partnership baziragi so banatwala firimu fortunately benasangayo yiga baani okitegeera bajakinga bamanyi olwedde nga banyimanyidde mu firimu ene baa nebagamba firimu zange kati olwa bwali nga bali mukunoonya by that time tv ngaezimba banoonya abantu so nebagamba ha naye twalabyeko omwami bw ati twagala jatukoleremuku obuntu bwa comedy tulabe likeacting kati nezijja nembakoleramu awo comedy mm. baayiga nagamba yayaya ya, onajjakola naye nga nze olwadde nali saagala bintu bya comedy ebyo nze njagala movies movies ya so bwe nagendayo ne bagamba uh, kati tubadde twagala otandika okukola ku tv ng'oproducinga bintu by'oku tv so thats when wenajja ne idea bwe twatwaniga nenzija ne idea eya kalondoozi nenzimba program gye bayita kalondoozi from day one from olunaku olusooka from day one because by that time aisha yali yali baasa ku ssomero eryo kwenyininyini akusomerawo uh, knowledge center bali balijanalyayiga so netutandika netusooka tufunayo abavubuka babiri netugamba musumba ono ajja kukola musumba yeye takkiriza nnyo mu basajja akkiriza nnyo mu bakazi nga takkiriza nnyo mu basajja so naŋŋamba olabya otya nemugamba naye kiri ekiwala ekikola muli kiri ekikola nga baasa ku somero nolugiza ekiwala kisobola otwokola thats how i built aisha ate yali yakolako kativi akalala ngaakola nga maketea ngaayinamu knowlege ya tv aha kakati ne mu building nafuuka presenter nafuuka nenzimba ne, ne program gye bayita kalondoozi oh, so, hmm. um, so from there Uh, mbuuzizza mumalukakane mu midia yaani mbadde nkyakugira bwe nzimba programu gye bayita kalondoozi netukola netukola netukola netukola but along the way netuva ku track kati wetuva ku track ya yeah. netuva ku track netulaba nga nga nze ne mukama wange because bw'oba osomyeko ekintu omanya gwe essaawa zino oyina mukamawo naye bw'oba asoma mawulire oyina mukamawo kyayagala ne nawe na mwenyini nyine chukugaid ne chukugaidinga gago muna maulire yeah. that's why olaba presenter bena kuzino asobola kuimira ku tv navuma muntu nenga akimanyi to ethics ze yasomeza maulire tazimukiriza muvuma ne because boss we amugamba pika mu pika mu gendo muvume vuma naye navuma na so along the way that's what happened to me nti nagenda okulaba nga boss wange yayagala nyo ebintu byobusego nga buli saawa bansamoninga ba, ba, ku usis ate usis buli lwe bakusamoninga nga gundi uh, certificate gye bakuwa eya production oba okubeera producer bagikubamu bagikubamu sta bagikubamu kati bwogenda okurenewinga bagamba this is, a good, is not a good producer so kati along the way nga maze emyaka ebiri nga nkola uh, kalondoze wetwafunamu obutakkaanya ne boss wange nendaba nga ye ate byayagala bya buseegu nnyo ate nga nze ate sijja bisobola awe navira ku kalondoozi era waayitawo omwezi gumu ne bagiggala nga nga osanga bo bayagala okukola ate boosi bye yali ayagala ennyo kati awo ne bagiggala so we bagiggala ng'omuntu yenna nayagala okunoonyako opportunities endala so nali ndi awo ah, katoolu bwama honorable katoli mwama uh, ah, mukwano gwange nnyo by the way na nankubira esimu nagamba mwana gwe nkumanyi gibikibikibiki osobola okujja nonyambako no okukoza tv yange nengenda by that time waliyo omukyala gwe baita strack by that time nensanga strack nga gyali naye ngaagezaako so nenyambakawo ne katolu bwa uh, ah, okuza believe tv ya yeah, believe tv gye bakyusa ne bagiyita ah, b 24 so e, kati awo nembeera kawo kwalinga mwaka gumu ate nga omuntu yenna ayina opportunities oba omuntu yenna amanyi kyakola era nali ndi awo ate newabeerawo ne musajja omu eyankubira essimu ngaamuyita pastor deo semakula nanyini hgtv naŋamba mpulidde oli eyo naye nze nsobola okuwa sente ezisingakaawo jangu eno ewange jangu onyambe obeere pidi wa tv ogikulaakulanye that's how yanava ku believe nengera ku hgtv ah, mumwe oliddeko naye nga njagala okujjukiza covid gyali mwekuume eh, muveemu ebyombo ate simaa biki mwekuume mugende babageme ah, <laughs> um, kati biki biki ebyakupromote biki ebyakusikiriza okuva ku tv nodda ku youtube kubanga olina uh, channel eya zula amazima express kati kiki ekyaku driving ove ku okola wano nga this is your main then mm. odde ku youtube bwe nali nkola uh, programu yakalondoozi nawulirizanga nnyo ebizibu byabantu bingi nga almost every day abantu bajja ne makumi abiri asatu agamba nze bawanga nkuba bawanga akola bino kirabika bawanga yenda kwegamba ebizibu nowulira ebizibu ngaoluusi musumba yiga amanyina okwyita nakugamba jangu otuule mu counseling emabega owulire ebizibu byaki byabantu so nga mpuliriza nnyo ebizibu byabantu ate unfortunately bwe nagenda ku hgb by that time natandika nokukola ku tv aiga nga ni presenter nga nkola program omulamu nomufu nga ni producer wakalondozi naye nga nkola program program bagiita omulamu nomufu musicaly nga ndi mulungi nnyo mu program za music naye bwe nalaba ate neno dewo bwe yampita naye nga nanziza mu politics nga nkola nkola program ya music ate nga nkola ne tamale mirundi weba nze siri mulungi mu politics sibyagala kwegamba bya bulimba buli saawa obeera mu bulimba bwereere kakati neŋŋamba yi ate nga buli saawa tamala emirundi akukwata amatayi akuleekanya akuwakanya okitegeera neŋŋamba omusajja njamukubira bwereere afiire bwereere mu studio ate bansibe nti nonzisesibanyi produ neŋŋamba omusajja njamutuga lumu yankwata awo ne yankwata mu studio amatayi yakwala mutwe nayeamba no omusajja nsagala muttira wano bwerere kamulete nemulekera bisajja bakira kwezi mukadde munne akkiriza bukiriza egamba wekamuleke gwe badiringa naye kati ah, bwe mbeera awo neŋamba naye nentunuulira tvs hmm. neŋamba tulina programu zaffe nungi bambi omuntu ajja n'ekizibu naakunyonyola ekizibu naakugamba banzibyeko ettaka ngezezaako ngenze ku poliisi ngenze mu kyama mu makooti biganye bwomala n'omusaasira n'omweyaringa programu yino gyeyaringa ku mpewo oluvannyuma n'omusaasira notambula n'addayo ewaka because kyewandimuyambye ate kudda ku poliisi ne mu makooti olwedde gye yali nga it will not help nengamba abantu bano nkoze ntya okulaba nti no at least omu ne bwe mba nga nyambyeko omu ntandiseewo ntya ekintu ng'omuntu bw'ajja sijja mmusaasira kukka wabula njagezaako okufuna solution thats how natandikawo gundi uh, chano ya youtube gye bayita zuula amazima nentandika program gye bayita zuula amazima mm. um, kakati wano wewali ekinyusi omanyi babadde bambuuza mm. omwami oyo bagamba muzimu mm. abala musambwa kubanga okola ebyamagero abalala nabbi abamu bakulaba nkatonda abalo olimukule kaligaga ebintu bingi kakaswagala otubuulire bye boogera bituufu oba si bituufu ekisooka si bituufu okumpita nabbi nze nganze omusiraamu sikiki ne bwe nandibadde simusiraamu omuntu okubeera nabbi mu uganda muno osobola okusanga nga temuli nabapasita beyita nabanabbi si banabbi nabbi kitiibwa kinene nnyo okitegeera ate bwogamba omuntu mukatonza waliwo n'abantu abagamba nga kuyutube gwe katonda waffe gana sikyaga because tebamanyi kibayita katonda a human being tosobola mugeraagerania even to aqot of a quarter okitegeera so ebintu byenkola olwaleero many people have done it the only thing is nti nze nina omukisa abantu basobola okundaba naye abantu bali ebweru eyo bakola ebintu theyare helping people gwe ne bwokera ku makya n'olonda omwana ku kkubo ng'abadde talina kyakulya n'ogenda n'omudressinga app n'omulabira n'akula thats a miracle you have made a miracle oyo omwana tali kwerabira mu bulamu bwo bwonna ya kakati ekyomusambwa ekyo kyo uh, kyatandikira mu mpapula z'amawulire uh, zino simanyi bwino nga bakuba oyo musambwa because banda banyonekanakakomo because kanakakomo uh, sisobola kuba nga ndi musambwa naye ne yesu bamwita omusambwa sisobola kugamba nno nenkana yesu naye mu uganda basobola okukutuma buli kyonna infact mu uganda bwebanga tebakutumangako mbwa oba tolina kyokoze makinga sure no bwobanga oli presentinga omuntu akuyita embwa embwa eyo epresentinga embwa eyo eyambala embwa eyo eyina sente it means you have done something bwoba tebakuyitangako mufere mu uganda oba oli mwavu funa sente batuuke bakuyita omufere because mu uganda muno buli alina sente mufere kugambye buli alina sente nze saagala kumanya oba ani ani naye buli alina sente wano mu uganda bamuyita omufere buli akola ekintu nga kyawukanako ku ggwe kyolowooza kyosobola okukola aba afuuse mufere ntize bwenkeera ku makya ngo badde onsuubira okuzimba ennyumba ya, ya mulyango gumu n'enzimba ya mirundi esatu ogamba awo yamufere yabbye sente okitegeera so ekyokubeera eh, nti omusamu kyatandikira mumawulire ebiki biki biki biki ebyo ah, channels endala nazo nezitandika okwogera simanyi musambwa naye nze munange siberangako wadde musambwa siberangako wadde ki ne jaketi waliwo jaketi waliwo omusawo omu gwe sitajja kwogera ah, mukyala eh, bagamba yakulira abasawo simanyi oba bamulonda simanyi naye bangi abakulira abasawo mm, ah, bagamba nno jaketi yange gyentera okubeera nayo um, erimu eddogo erimu eki era ne batuma abantu ne bajja ne bagitwala bagende beekebeze nga bwe beekebera emmotoka ya bobi wine ne beeketwala jaketi yange bagyekebeze mbu erimu eddogo si mama fiina sinagambako mama fiina mukyala sinagambako mama fiina because nze saagala nnyo okwogera ku bantu nga tebaliiwo i don't like it yes. ya so sigamye mama fina naye nga mwalimu basaba bakinasi abakyala ne bagitwala bagyekebejje mboba eh, oba mulimu eddogo tula amazima kyeki kuba waliwo abatakimanyi nti gyekiri okujjako ng'oli oba nga muyindi yayinza okuba nga tamanyi zuula amazima because zuula amazima nga kigambo mm. gwe nange mu bulamu tulina kye twagala okuzuula ayinza okuba ngaoliawo naye nga boyfriend wakulumya omutwe nga buli lwodda ewaka mm, waliwo akasimu kakwata nga yetololamu olumusi buli saa kumi nabbiri oba buli lwajja ewaka ajjako essimu wandyagadde okuzuula amazima lwaki akijjako lwaki wandyagadde okumanya eba ah, lwaki akwata okitegeera wali aliyo nga oba azaala abaana naye nga abaana munange tebogera oba nazaala abaana nga bafa oba ye nga liawo tafumbirwangako oba mufamira kwegamba tuyina ebizibu nze naawe tutambulira mu bizibu ensena etambulira mu bizibu whereby we need answers zula amazima is all about knowing the answer why is it so mumuwuliriddeko omukulu temuddamu kundetera mumesagi mbuzuula amazima byebiki mumuwulidde mwennyini ngaeyogerera um, kakati waliyo omuntu eyo ayagala okubeera nga ggwe mm. eh, kati yetaaga kukola kyokufaanana okunfaanana atya uh, mu mbeera zo tukitwale nti you inspire some people right mm -hmm. kati kyekyo kyenyini kyembuuza nti omuntu ayagala okufaanana kimwetagisa mm. ki ekisooka tali ajja kunfaanana wabula buli muntu katonda gwe yazaala gwe bazaana bateeka ku nsi kuno katonda muwa ekitone ekyenjawulo everyone ku nsi kuno ali special mu ngeri oba endala its all about okwezuula oyinza obutakola lwaleero maluka kandi byakola naye n'obikolera mu field ndala nnyo ate naye nobeera nga inspiring abantu bangi nyo nobeera ngaoyamba abantu bangi nnyo nobeera ngaokwata ku mitima gy'abantu bangi nnyo so you don't need to be like me you just need to be yourself weezuule then that thing kyosinga okukola obulungi you will inspire people in that same thing bw'oba ngaoli mukazi ng'omanyi okufumba akatogo nkukakasa you will inspire many people nga bagamba oli omukazi bw'oba oyagala okulya akatogo akawoma genda oli omukazi bw'oba oyagala enviiri ezinyuma genda oli akusibe so everyone you will inspire many gamba ah, bannange oli omukazi asiba enviiri so like that um, waliwo yampeereza ekibuuzo naŋŋamba nkubuuze alabya youtube channels ezenjawulo ah, kiki ekyenjawulo ekiri kuzuula amazima kyano yo kyekyenjawulo ekigiriko ekisooka nti youtube before bwe nkirambulula ennyo nti youtube mu uganda mu kusooka abantu baali tebazimanyi kati abantu bazitegedde nti nomulimu era ogwemployinza abantu bangi ate sekita kasitajjamu nti nomulimu mwejjamu okuvuganya kungi okulungi because competition is healthy healthy competition is good kasita competition iyo neba nungi it's good era mu togananga nga competition because competition gives make it, makes you push okitegeera oh, kumanya so competition healthy competition is good naye because youtube zino mbu abantu bagenda bazizuula ntino is a typical business ojja kulaba nga ne gavumenti saawa zino eziyingiddemu etandise okuwa abantu ba youtube sente uh, ojja kulaba mbu abasawo baganda baziyingiddemu ojja kulaba ngaebintu bingi kati byetabise muki mu youtube so weyaby mwemugira n'empalana mwemugira n'okukonjera mwemugira n'ebintu okitegeera uh, so nti ojja kulaba youtube ezisinga obungi eringa nga bulinga bukatogo ojja sangako amawulire k'omuyimbi omuntu omu ng'akola amawulire g'obuyimbi akola simanyi biki kwegamba youtube nga bifuuse buli kimu nosanga youtube ngaeri nga buli lunaku kubeerako musawo muganda ngaomuntu akugamba ah, musawo muganda yantutta edubaayi era yanzizizayo edubaayi era ne luno ndi dubaayi <laughs> are you getting me uh, so meaning there is something hidden abantu nti youtube kati abantu batandisa banabyabufuzi abasaba baganda batandisa zikozesa kati maizula mazima tolisangako kintu kirala kyonna okujjako nga zuula amazima era nze eh, ebintu ebikwatagana simanyi politics simanyi bino ah, simanyi mbu simanyi omuyimbi yeyambudde shiba bwe yeyambula obaani bwe yeyambula tewali wekigasisa nkuba kyeyali eri tewali wekigasisa mukazi ali eno gwe babyeko ettaka tewali wekigasisa muntu atalina kyakulya nganzi igetme so thats typically about me nti kyeyuzuula amazima its all about ebyabantu i dont kutabika mbu entertainment biki biki biki biki biki mbw ate ndeeta omusawo muganda ate simanyi biki mbw ate asome enamba ate abantu bagendeyo okitegeera so because of that nti onasonyiwa kulandagamuko katono nti olwokuba ekyo wekiri kati mu youtube ze uganda nti kyova olaba competition abantu ate bagitutta waggulu nnyo first of all youtube tekikwetaagisa na kutunda motoka okutandikawo youtube meaning anyone n'atalina busobozi asobola okugulawo youtube is like okera ku machano ovuga boda ate boda kiri so expensive because olina ogifuna naye youtube because omuntu yena asobola ogigulawo n'agitandikawo kati n'anoonya kakati sikirina kati kyensobola okola olwaleero kanteekewo umaru kakande netandika kati umaru kakande nigwe ayina basaabu bangi umaru kakande nayina bamulaba bangi kati kantandika okuba umaru kakande nmufere ayo getting me kati natandika okitegedde umaru mufere abba abantu kati nafunayo abantu nga basatu bana bataano kati buli lwotekao vidiyo nga nabo bajja bakomentinga umaru wanzi basente zange lwakitoziza era ojja kulaba bayidhawe kati olaba ngeno interview bwoba ogitaddeyo bwoti ojja kulaba comments wansawo ng'oli agamba oyo mufere oyo mubbi oyo musambwa oyo oyo byakola tebiriiyo but one thing is omuntu omugwe wayamba wa mugaso nnyo dani abantu olukumi abali abatakubelievinga in today people who are watching you bayinza okuba bagamba oyo muwala cannot make it mm. but trust me someone omu bwati ali mu america akusindikira message nagamba webale kuweereza is more important era mukolerere nnyo tomudisappointinga olukumi ne bweba luganye omuono ali mukuwaana mukolerere nnyo tomudisappointinga n'obivaamu because ojja kuba omumenya omutima so never let someone akulisa because ebintu bino byetulimu bintu bya criticization buli lwoli nnya lwebajja they cannot criticizing omuntu atali kyayina kyayina so youtube problem era youtube kyemmanyi mu maaso eyo uganda ejja kwetaaga oziregulatinga because bwolaba basawo bakoze ba, ba, ki badduse ku zi radios mm. bazze ku zi youtube ojja kubala nze, nze ku youtube yange nagaanako bamaseeka bankubira enkya neggulu naye nze nagaanako okulangirako omusawo muganda nagaana okulangirako seeka nagaana saawa zino ojja kulaba bapurezenta bangi baba balinyisiza bagenze edubaayi nebatwa gwe weewuunye gwengaomulabi siina gwe njogerako bayirawe jasi ndi mukwogera bwogezi maifulu nti gwengaomulabi otula wansi n'ogamba naye ono omusawo afuniramuwa okukwata purezenta buli saa ngaatwala edubaayi okitegeera so meaning that eno branchi ya musawo okitegeera kakati omusawo oyo bw'alaba ng'ate gwe okola ekintu ekitayina kyatasobola kukola mm. alaba nga gwe omuyingira mu mulimu kyakola atandika okcreating stories oyo mufere oyo kati naleetayo abaana nga basatu bana bataano ne batandika okukola omulimu nebatandikanbagenda nakupolisi bagenda nakibecause for me nze bakankwata emirundi ngaena tebankwatangako mubundi mufere wabula ekyobufere waliwo omuntu omu ku youtube emu eyaleeta eh, omwana nga simumanyi namumanya namuteeka ku youtube ye nagamba omwana abadde oman eh? omwana yakoze emyaka oba gyali e, ena naye mu myaka ena eh? mu myaka ena mu myaka ena omwana yansindikira obukadde nsanvu kati neŋŋamba ne bwoba oba nga gwe prime minisita wa omaani emyaka ena okoze obukadde nsanvu ayigatiine nazisindikira nze secondly youtube yange tenabanakumaaegera kweza mumyaka ebiri hmm. nayeye yazinsindikira ga sinatandika wadde ne youtube <laughs> myaka ena obukadde ensanvu are you getting me naye ebyo byonna byonna okitegera ebyo byonna byonna byosuubi era nze bwelukca kumaca nga tewali anjogeddeko mpulira bubi because njagala nnyo abantu okunvuma ndi muffere dani abantu okumpaana because buli lwe baŋŋamba oli muffere okola kyabulimba byokola tebiriyo bba abantu mbamanya mbakutte ku ntobo awo wenkuba nyawo wenkuba nyawo wenkuba nyawo then ah, bakankwata emirundi emirala emirundi ena gyenyala gye bankutte gavumenti ya uganda ebadde enkwata olumu baamba bwe twali tugenda mu buliru baŋŋamba nti no nze mm, Eh, ndi muyekera njagala kujja ko gavumenti era ne bambulokinga line zange zona eza mobile mane biki biki byonna nebabiblokinga ne bankwata era twali ne derik ne bajja ne batulimbalimba nti simanyi bekiri ne tugenda ku polisi nga kumbe batumye abantu okuva enaggulu ne bankwata ne bantwala eh, omulundi omulala eh, nagwo bankwata era still nga bagamba nze mm, nyambako lumbuye okumuwa information yaki eva ne uganda era nayo ne bankwata so basiiba ba okitegeera tumukwatire wa so ogenda okulaba omuntu akukutte bwomala okwogera naye ngaakutadde ngaagamba naye naye abantu bano bakwagaza emirimu gyo gino nga girimu competition okitegeera ate naye abantu bano omuntu abantu bookola nabo begendereze wadde takwatulidde naye nga gwe omuli omanya there is a problem emabega eri kuba mirimu gyaffe but that happened okuva ku mirembe gy'aba yesu it was like that ne yesu bemukomera bagamba mubbi wambaawo ae getting me so kati yenzaaninze bumaluka kandi just omwana w'omuntu gwe batajja kwogerera ne bwabaani nze njagala oyimiriza wano pasita ogambe nooyo pasita bomuleeta wano tebajja gamba no oyo alina gwe yabba okitegeera taliyo so everything omuntu omu as parents because nina ebintu bingi sawa zino ne wenjogerera nina package eva mu america nga bazimpereza bubi bambinfunye ebintu bingi oli nakera kumaca nagamba ok nkwongerezako sente gula emotoka ok nkugulidde emotoka nkugulidde bino engato ngoye for that olmost buli mwezi nfuna ebintu okuva mu mawanga agenjawulo bankolera baathday oyobuuza abo bakarim 50 million it was a surprise by the 50 million all 50 million people whom i have never even seen are you getting me kakati abo abantu abakola ekyo bamugaso nnyo dani abantu enkumi n'enkumi abakuyita n'olimu bi olimu fere byokola tebiriyo so that's all i can say yeah. Um, omulungi atulak online medias njagala okujjukiza osubscribing ku channel eno eh, ogende nekuzuula amazima osubscribing ononyeku ku mwami gwe bayita omakakande kakati um, nka tweyongeddeyo birungi ki byofunye mu mukubeeramu eno field kuba ne youtube of course that is media field yes ekisooka ekirungi kyensobola okugamba mikwano bannange nina emikwano all over the world mm -hmm. bwenjogulao whatsapp yange eno nina emikwano egisinga obungi sigirabangako nina emikwano all over the world ekyo kyo n'ensi olina ngaali simanyi musisirisi simanyi wa simanyi munapyeri ensi zesitawuliranga nako so emikwano eh, kintu kikulu nnyo obeerawo ngaoli mwavu oli nakusindikira munange okutaleddako gundi eh, eh, siringi bibiri ebya dola funa amafuta nga tomumanyi teri kintu kisinga muwendo nga muntu kukwatibwako nakwata ekikumi kye nakikuwa nga takumanyi okitegedde nina abasirikale bangi ku cps kati bwegenda enaggulu nze bwegenda enaggulu nyingira buyingizi because abakazi b'abasirikale banjagala nnyo kati olusi ŋŋendayo nga balina ebizibu omusirikale najja nagamba bumalunze nina ekizibu ekitinya basirikale banjinyo okupolisi oka kati nfunye nnyo emikwano ne mu basirikale nenfuna nnyo kati bw'otambula mu kibuga olinagamba bumalu eh, waliwo newetulya kati like kutuke restaurant saa zino badde ne kutuke tulya mmere yabwereri tugenze so mikwano yes Hmm. ekyo eh, then kyensobola okugamba no i can earn a living yes. i can earn a living nyinza okuba nga siri mugagga mm. naate nyinza okwebaza mukama katonda nyinza okusuula nga sibuliddwa kyakulya so i can earn a living i have earned a living mm. yeah then n'ekirala nti kinzigudde amaaso nti ngaomusajja atannawasa kimpadde engeri y'okumanya mpulira nnyo ebizibu bya famire z'abantu nempulira nnyo ebizibu ebiri mu nsi nti nange buli lunaku mbeera mu kilaasi nga nsoma mm-hmm. so nemmanya nti no fome buno bwongo ndi mukusoma so olunaku erulikyanga nange ntandika fome kwegamba bingi byensoma nensoma ne ku bantu nensoma ki nenfune ye like that madda ndi musajja mukulu <laughs> nazaliwa nga 12 december 1988 amanyi awo kubala kalimu mbaliramu awo naye naawe era mm, mm. um, birungi bibi ki byosisinkanye nga ebbanga lyomaze mu midiya ebibi byensinza okusinkana sibiyita bizibu but i call them challenges theyare not problems but they come to challenge you to see how strong you are Eh, byensinza okusooka okufunamu eh, bwe nali ku abs katandika mu media because ntandikira ku abs bwe nali ku abs nafunamu ekizibu nti nayawukana bubi ne mukama wange because of professionality ekyo nenfunamu obuzibu naye wadde yagenda okufa nga tukwatagana nga tuli bamukwano ekyo ekisinga obukulu kati ebizibu byensinza okufuna ennyo mbifunye nnyo ku chano yazuula amazima ekisooka nali sirinyangako mukomera sikomera eri ogundi bkozese ne polisi tasobola kunsiba entya gemazima tebasobola kunsiba paka komera so nali situkangako ku polisi naye bansibako polisi emirundi nga bwebansibirako ku cps kawempe erinagwe eh, ogundi kireka ezo polisi zonna bantuteyoko okitegera nti nga sisulayo naku zisuka bbiri naye ne bwobeeramu dakiika abiri is a big experience ekyokubiri yeah, kwe bantu okuba nga ssaawa zino omuntu akukonjera ekigambo nga tomulabanga nako nga kwegamba nga neweebuuza katono okitegeera nakeera ku makya nakuyita oyo musambwa okitegeera oyo oyo ali abafu oyo ayazuukira abamu omunagenda nga obanga ku youtube nayeja ekifaananyi kye nakiteeka ku facebook page ye oba ku facebook nateeka ku bannanga ono omusajja mufera afeze abantu bangi nange yanfera naye nga tomumanyi tomulaba naye because waliwo amuwadde just enkumi etaano eza data kati enkumi etaano bambi naakwonoonera erinnya lyo lyonna lyobadde ozimbye ate nga toyina tozzeeyo muliro tokole ki kati gwe naye nekikulumira notunula nogamba mukama katonda kati wano nkole ki naye nosirika busirisi eh, challenge esinga obungi okitegeera kwe kubeera nga kati nga gwe wootudde awo nga muntu bulimu ali eyo ali ewaka akuyiiza downfall yo nti omuntu ng'atwala obudde bungi okuyiiya kyanaakukola kikusuule wansi ate nga mwana watte osanga mukola omulimu gwe gumu the things of youtube teringa tv nti gwe by the time gyoba otaddeko tv bukedde ah, oba tosobola kulaba spaka oba nbs oba ubc whatever naye youtube your subscriber is my subscriber is the other subscriber he will ajja kulaba ebyange alabe ebibyo views kyekimu saabuwo ye saabu wange ye saabu woli okitegeera so there is no way i can affect you tekisoboka tosobola kugambambu youtube yoli e, ekuaffectize okujjakuba toyagala okitegeera so abantu bo bambi nebalufuula nga lutalo nze bwe mbeera ku youtube zange ntumira olumosi buli youtube eziri mu uganda zemmanyiko naye oli nabeerawo nga ye nakwata n'omuwala namuteeka mu sente kwegamba ajja ayogere ayonona erinnya lyo nowulira ennaku no waliwo olwenzigwamu n'amaanyi sirias waliwo olwentula wansi nenzigwamu amaanyi naye ogenda ogenda okugulawo eh, youtube eh, whatsapp nga abantu bebasoose okkuwa bakubi kusindika umalu labona akwogerako naiffe tukukkiriza muumalu topowa umalu bino ate awo ngaogamba ok ther two people saagala ba disappointinga these people believe in me saagala basuulirira then start from there aya mumwewuliriddeko omwami wumalu kakandi eh, mugende kuzuula amazima kwe mujja okusanga content we asinga naye nga njagala okujjukiza ah, teweerabire okusubscribinga ku online medias uganda n'okusubscribinga ku um, zula amazima uh, ken medias uh, fresh medias light medias hey, muwagire talenti za uganda wano okujjukiza uh, amanya uh, nze rithkaire okubikutuusako wano online medias nakugamba tukuletera ebintu ebiri fresh tukuletera abantu hey, abamanyi muggwanga ngaolwawe bwemukutuusizaako sagamudde mutome abalungi abatulaba temwerabira tuli online medias uganda ngaolunaku olwaleero nakugambye nakuletedde omusajja owamanyi omwami umarukakande atube uh, tukyali ku bizibu bya sinkana tutandikira mm, nga bwe mbadde nkyakunyonyola nti ebizibu nze mbiyita challenges nti everyday bukya n'ekizibu ekirala buli bukya okera n'ekizibu kirala bwobanga wabadde nekya landlod okuba njokera ku maca nga yakaweddeko nekibeera ate nga nakyo kizibu kirala ah, mukulumaru ntera okulaba vidiyo zo ezimu oba mu field ah, abantu nga bakuba waliwo tekimanyi nti oba ogenze kukola kati ekisooka nti mu ngeri yonna tuba tugenze kukola naye ffe tuba tuli mu nsobi nga bwe nagambye omuntu olina okumanya ethics ezifuga omulimu guno n'amateeka agafuga eggwanga invading someone's uh, privacy musango uh, secondly thereis what we call trespass nti omuntu ne bwaba yaloga maama we oba maama we yamuloga bayomba toyina buyinza buyingira mu nyuye otandika omumukwatiramu amataayi era singa akwata ejjambya n'akutema gukusinga so kati mu mbeera eyo oyina okumanya mba era bangi comments nyo bwemba ntadio program bangi nyo bagamba umalwaki tokikuba umalwaki tokikola ki naye at the end of the day oli ne bwabeera nga musobya gwe purezenta tosobola kukwata mukono omukube ethics ezikufuga ekisooka omulumbi ewuwe yeyakuyise ekyokubiri ethics ezikufuga gwe purezenta zibanga ezifuga omusirikale ngaalina emundu nti gwe ne bwogenda omukuba oluyi siwaddemba okukwatakokingaakukuba esazi because alina emundu mm. are getting me so ethics ezitufuga ensonga lwaki olaba banamawuri abasinga obungi baziremereddwa nti nze ngenda mu fiidi nefuna ebintu bingi okitegeera nogenda nokola kubatamiivu olinakukuba waliwo eyatugamba temujja tuuka kampala twali ne derik emotoka emotoka yaffe nefuna akabenje bisaidimira kata twali tufiiriddemu yes so omu nakuvuma nebaku nze siina kivumo ku nsi yamukama kuno kyebatanvumye era abantu abali ku kyano yange bakimanyi abantu banvuma ne bankwata ne bankuba naye kati nga ggwe nga bwenkugambye omusirikale atendekebwa ntino bwoleeta ekikonde ajja kukwata akabadya waakiri akunyigira eno nti naye tajja kukuba nti nange waakiri nja kukwata akabadya kemmanyiiko oba nja kukozesa methodi gyemmanyi naye nga simukubye so challenges ebizibu byetufuna mu fiidi biba bingi bingi nnyo mukwano um, kati bwova mu field ngaomaze okukwata byokwata bikibikibikibiki ki eh, ekikujjako stress ekisooka nze mu bulamu bwange sinywangako mwenge uh, ne bwekyandibadde nga sebusiraamu naye saagalanye bitamiizi era nze waliwo ekisajja bakiyita mutesokola derik anywa omwenge nogamba gati musajja ono aligenda atya mu ggulu eh, nobeera ngaomubuulirira omubuulira buli saawa saawa okitegeera va ku mwenge va ku bia naye okitegeera eh. so nze mu bulamu bwange nakagerako mukilabu emirundi ebiri era mubulamu bwange nakagerako mukilabu emirundi ebiri era nagenda mukulwa abs ku ambias nga abs ayina abs nights eh. ngafe tugendayo kuprnetuwayo tshirts eh. so obulamu bwange njagala nyo omupiira sekende njagala nyo okuwachinga movies njagala nnyo okulisseninga eri cool music music omusendekerevu aha then njagala nnyo n'okukyalira abantu ababa bali ininidde ntera nnyo almost buli weekend ngende mulago nendaba netusharinga ideas buzibu ki so thats how i spend obulamu bwange bwemba nga nvudde eri obulamu bwange obulala ogedde ku muteeso koola derik ah, oluusi nscrolinga nenda mu comments ye derik kabaka waffe mwebale tuweereza biki biki biki bakadaama bamukwana nnyo bakadama <laughs> mutesokola weveeko kati njagala kumanya twagala okumanya mutesokola yani because i think i know mukono mukintu kino yes mm, nyo mm-hmm. because ovanga ku muntu gwe mumaze naye almost seven years seven years ngaate buli lunaku waliwo mukwano gogamba munange ali mu america ate nze no nayetubadde bamukwano naye nga almost buli lunaku mweraba naye because n'olunaku lwe nasooka okulinnya ku tivi mm. derek yali gundi producer wange nenvawo neŋŋenda ku belive derik program gye nali nkola yasigala ngaali producer wange nenvawo neŋŋenda ku hg tv derik yeyasigala yali producer wange nenkola zuula amazima derik yakyali producer wange kati kwegamba derik si mukwano gwange wabula muganda wange nnyo lwansonga ne bwaba afunye ekizibu mm. nze gwasookera okukubako okubira nanga amanyi nti kasitaakuba ku simu yange emirundi ebiri nga sigikwata ajja sibira ku geeti akonkone amanya theriza problem tasobola kunkubira nakolaki nesitakwata so we know each other so so much nti muganda wange ate ye muntu mm, nti because ya amanye nyo ebintu byetuyita okweditinga camera wak mukugu nnyo mu ebyo mm. nti mutuuka kola okugundi nga mugenze Uh, okushooting awantu naye ngaomuntu yabatutte mukyalo bintu bibi okitegeera nze nempulira nga nobwongo bucyankalanya ye muntu akulingisa down nakugamba omanyi kakana kinoekaamanyizeozikuvaako mangu kakati ye eh, abeerawo kunkulinga nagamba omanyi kakana leka nze kino nkoleki leka kino handling kino kihandling bwe nti kino okitegeera eh, sina kyesobola mwogerako nga kimala wabula alina ebyomwogerako bingi nnyo weyabay buli kimu kyonna buli kimu kyonna tukikola nderek waliwo byatammanyiiko amazima gali nti nno nofira waliwo deriki lwakeera ku makya nambuuza naye wumala ogwani ekibuuzo kyombuuzizza deriki waliwo olumu yakeera ku makya nankobera essimu oba last month something like two month back mm -hmm. nankubira naye naŋamba njagala kumanya ndina omuntu gwe mbadde naye ebbanga dene naye simumanyi wumalugwani okitegeera uh, because uh, okay kyava ku muwala wala omuwala eyali e-, obubi enyenyenyi saudi arabia eyali bubi ng'akoze yenna biki biki biki biki biki biki ebyo n'engamba dereka olaba oyo omuwala mu wikisi bbiri ajja kuba akola ki ateredde kati omuwala bwe yaterera n'asindikira ebyalo n'esindikira david uh, gon dereki uh, videos nti olaba omuwala kati bw'afaana saakugamba dereki kwe kutandika oku gamba naye nze nange entambula n'omuntu simumanyi yegwa ninjagala ombuulire kati so tubeera bwe tutyo mu mbeera ya bulijjo so dereki is is more than a brother to me nti waliwo ebintu mange gyali eyewala nekitange gyali ewala bukyanga nkula nga tabimanyiko naye nga deriki abimanyi tweyanza nnyo muteeso gwolwo kubanga obeedde omwami kati uh, ogambye oyambye abantu bangi nnyo kambuuze waliwo abajjukira omanyi tuyamba abantu ebiseera ebisinga nemubamu abantu abajjukira nemubamu nabantu abatajjukira kati kambu abantu abamu bakujjukira oba walu abajjukira mu bulungi walu abajjukira mu bubi byombi bibaawo nze bwe mba nkola ekintu ekisooka guno mulimu bansasula because ne bwe bamwavu otya wakiri ompeza amafuta kati kati ah, nebansasula because omuntu ajja kubeera n'ekizibu nga mulwadde ate awonere bwerere okitegeera so bansasula naye abasinga obungi basiima abasinga obungi teddamu kubawuliza bikozi bakusasula nabo bakitwalanga mulimu abamu ne basiima mm. naye waliwo abamu abajja nga bo baguleesenga mulimu ate nga bo banoonyamu byabwe for example waliwo omuwala eyansindikira sente ngaali saudi nagamba umaru banzibye nnyo abantu bewaffe banzibye nnyo njagala ongulire poloti okitegeera nansindikira sente nga yagala poloti yaku kade kumi nabubiri naye bambi nga bumanya enfuna yaabwe nga ntono bonna bonna nze kati saawa zino newendi wano akawunti yange eriko sente ziwera obukadde kikumi mu abiri naye nga zaabantu naye nga tebamumanyi bazimpa nga tebamumanyi nga si zange naye nga zaabantu banjawulo naye nga bazimpa nga tebamumanyi tebansinkanangako si bakolera baterekera bangi nnyo bangi nnyo omukazi sigenda mwogera linye yakwata obukadde bwataano nga tammanyi takola ki nabuwa omuntu okuva because waliwo abaana bagenda okukola eyo bambi nga tebalina mpapula nga beeyiiya kati nga tasobola sente ozikwata nazitereka ki omulundi gumu obaeyo mu banka oba biki biki biki ebyo kati ate nga bamu bava eno nga tebaguddeewo ki akawunti kati omwana oyo bweyafuna omukisa naafuna akasente ke nga kali wamu naawe omuntu waliwo omusajja ali ava mu america okujja eno nakaleeta omwana nayogera nga lwaleero naye nambuuza bumala nakulaba osobola okuterekera sente zange namugamba sikyagala kuterekera sente nangamba nkwegayiridde enkeera nankubira nga wayitao enaku nga nnya ttaano omusajja nankubira nagamba waliwo yampadde sente z'obukadde ataano oba omuterekere okyegera ayogeti me naye ku bukadde ataano obwo oli bw'aba akuwaddeko emitwalo abiri ogakozesa ng'oliwa okitegeera ng'owulira eddembe so waliwo omwana eyampa omugulira poloti yali agala poloti yabukadde kumi nabubiri bikozi yalaba abalala nga mbagulidde bikozi waliwo benaguliranga nga nteeka ku channels nga mbyadivertise kati nabo nayagala samanya kigendererwa kye bwe yajja nagamba nino njagala kungulira poloti nemugamba ne okay poloti eziriwo zenalabye nagamba bukadde kumi nabubiri nemufuna poloti naye nga alina bukadde munaka busatu nagamba naye ogira osasulayo zino nsuubira ofuna sente endala mm. kati bambi omwana nange nenkwata sente nenzisasula wabuloka nanyini oli ngaaguza ettaka nalisalasalamu ngaatundako bu piece pieces nange nenkwata nensasula wettaka obusatu basigale nga bamubanja bkaze obukadde bwali kumi nabubiri okyegeera abamubanja obukadde mwenda ajja sasulanga mu pieces kati omwana oba wayitawo emyezi ebiri oba newabeerawo yamusomeramu asobola omufunira ettaka eddala oba biki simanyi bwekyali wabula nagenda na okulaba nga ngamba wumalu sente zange nkola ki nzagala sikyayagala ttaka jjukira sente nazisasulayo ddi bulo oli bwogenda omusaba akugamba no sente nze siri banka mwanfiiriza singa ettaka nalitunda dda bwe mbeera nga ndi wadisasula nja zisasula mumpa obudde ate njasasulanga mu butundutundu oba ntegera kati omwana we bwe nagezaako okumunyonyola ekyavaamu n'agamba uma luyanziba atenga kitufa ina receipt ya sindikira sente atengaze bwakiteeka ku social media sijja kuvaayo nnyinyonnyole buli muntu nti bannange bwekiti bwekyali okitegera era okuva olwo nensalamu neamba gombe ayagala musimanyi okuyamba mbogule poloti sikyayagala so ekyo kijidde mubasiima obubi okitegeera nti sekendi bamanyi okutuma abantu olikati nga ggwe oli n'amuwa ssente n'amugamba agenda eriwumalo omugambo oyagala kuyamba bwe mmala omugamba ayinza okuyamba nange nja kwagala sente bwezi n'azimpa kati akozesa risiiti eyo okusindikira n'asigala ne risiiti which is very okay newaita olunaku lumu nakugamba omanyi ate kiri ekizibu ha maama yanyambye yantambuliddeko ezo sente mbadde njagala otukomyewo aligetingme ate nga gwe wazikoze eki kati bwomugamba nze sinza sente because sinza akugambye wekubi bwotwala omulwadde emulago newekifuula lwate tebazikuddiza awo atandikire omusajja mufere kati nga yazze naki nekigende kati nze kasita nkitegeera nti nozze n'ekigendererwa bannange nja kulya obusente bwammwe temujja n'ebigendererwa byammwe ah, ah, obusente ah, nja bulya ofcourse omuntu azze n'ekigendererwa gundi omulaba tagumiikiriza because gwe bwoba oludde n'ekizibu emyaka ena mm. gulwaki oyagala ekizibu kyo kyoggwera omu wiiki emu ate ngaomaze nakyo emyaka musanvu ayogetigni gwe lwaki otuuka ekiseera noŋŋamba ah, ekizibu kyange tekinawona kakati neekubya empa sente zange nze ndi bankayo ntino wali ompadde kutereka nze era abantu bangi nnyo simanyi bano ba sb simanyi baani e- e- sb 20 owaayo nze amaŋŋamba esi bi birala nnyo gweoli ayogera bira nze ŋŋamba ba esi bi balala nnyo batuma abantu ne babawa sente genda olage umalu olage ne lisiiti umalu musindike sente obale bannange nze bw'ojja nja kulya obusente bwo ate bwe mala okulya obusente bwo ng'ozze okunkema waliwo n'omwala omuwala omu yali muwala wa musirikale Mm. omusajja mukulu nnyo ku cps kati nga baagala okunkwata baagala okunframinga naawa omuwala we sente ajje mbu muwala we alina ekizibu kati naawa omuwala we sente nze kasana tuuka nekimanya ndi muwala wa musirikale baagala kusetinga nebapaaka kadde nenkaliirawo fist time pa bwe bankubira esimu ne baŋgamba umalu kati twagala sente zaffe namugambirawo genda ogambe afande sigenda zimuwa olowooza simanyi ndi noli muwala wa fande otegeera nga bo kye baali banoonya kunfuremingirako okitegeera naye nze mbulya nojja ate nga tolina maanyi gankwata ate nonzanyirako nenkukolimira nosiraana obulamu bwonna nedda nze ekyo nkyogera lumwe bwonvuma ku peegi nekutegeera nange nja kukozesa obukodyo bwonna nfuna ekifaananyi kyo nkukolimire negye wagenda okomewo ngaosiraanye bikozi gwogwoba oyagala okunziza emabega nange nina okuzza emabega wallahi billahi ekyo kyo nkikubuulira era abaana waliwo abaana basatu abanvuma ku facebook navayo ku whatsapp eyo kugundi kukomeitsawo navayo nenjogera lunwe era juzi wano mama womwana omu ngankubira simanyi omwana wange wamukola biki simanyi ali eyo simanyi avaamu amasira wansi namugamba ago gakyali masira envunyu zijja kuvaamu because gwe lwaki oyonoona erinnya ly'omuntu atakulina bannanga okuzimba erinnya kintu kinene gwokere ku makya otandika oku bannange nze ndooza <laughs> mwewuliriddeko ah, kakati oyogedde ku nsonga ya yabawala goke y'abantu okuvaayo nga ba bakufuraminga mm. ah, bakolaki omuntu bwajja nga akufuraminga mm. eh? mm. kansoke nkubuuza olina balooya nze setaga looya kati bwe bakutwala mu kkomera nebakusiba hmm. ok bwe bakutwalako ku poliisi hmm. okikola otya okuvaawo ekisooka nze njagala kugamba ekintu kino hmm. olaba ggwe ng'ogyeko katonda ogwosinza olina bakatonda bakulwanirira yensonga lwaki oba ogenda osala ekkuba bwoti neweekanga noyimirira emmotoka neyitawo abantu be bayita bamalayika which is okay bamalayika amazima genyini nyini muggulu wano abantu abasobola okunkwata batono ne bansiba era ensonga lwaki nayimirira ku kyana yange ne mbagamba batugambye ntino battisse lumbuye bamulese ku nnyonyi ne mbagamba lumbuye bwe mumulabako ku ttaka lya uganda wano siddamu kubeera ku kyano abamu ne bagenda ne babisalamu ne babiteeka ku facebook omufeera ayogedde lumbuye olwedda alisimanyi ggulu neŋŋamba bano basiru nembagamba lumbu yemujja munoonya ne mu mipiira gyenyonyi nga temumulaba bamulabako bano bwe bakwata bano edimutwe okitegeera banunubyaniri neŋŋamba abantu nembabuulira ennaku z'omwezi nubyani gye bagenda ovaamu nembagamba bagenda sooka bateeko bwe bati bwe bamala okutaako bwe bati n'abalala balyoke babate nibavayo nibawakana era bwekyali era, era mukanubyaniri nakwata sekoko nagindetera nkugambye fenna fenna tubeerako n'ebitone ebyenjawulo tekyetagako okubeera musawo muganda okitegeera tulina kyetuyita instincts nti gweoyinza okuba nga waliwo omuntu agamba nze buli lwenebaka nendoota ekintu kituukirira waliwo agamba no oyo omukazi oyo akolima bwayogera ekintu kijja kutuukako uh, so we, we are all born with different talents naye nze kyeŋŋamba abantu mulekeraawo okwonoona amanya g'abantu ojja kwagala okwogerera kuumalu kakande wejjusa obulamu bu bwonna lwaki wayogerera kuumalu kakande bwe mba nga nze umalu kakande ompaddo esente yo nezitakukolera awo oba oli mutuufu naye bwobanga ogwe oyagala ku framing omaruka kandi because olina kyanu ekuwadde akasente mind about yourself t enkumi etaano zoolidde zisobola okukuleetera ate okwonoona obukadde butaano ng'onoonya okujjanjaba <coughs> abalungi abatulaba njagala okujjukiza tulina omwami wumaroka kandi omwami abasinga abagambye si muzimu abagambye si musambwa byonna abyeyogereddeko e, eh, kati njagala uh, mister njagala osiibula abatulaba ok nze sijja basiibula wannange lwaki mba mbasiibula ebyokubuuza bikuweddeko kigwenanange mwana gogwez kati nze kubuuza oli mufumbo eh, eh. toli mufumbo kiki kyoliawo byebiki awewa abantu bali ku online media baagala kumanya oli mupya abantu baba baagala okwana abantu abapya kakati gwe wakajja eh, hmm. oyina osinyawate okusoma oli mu primary eh, kakati watuuka dda eh, watuuka dda oyina boyi ah. ok ok wamasekadama ali eyo emboko weerinnyo ya si bwe kiri sekadama asobola okujja ok wamba kyekyo kyenyini Look at how you. I'm nduma kakata the honorable guy the guy that you have about I love you so much. Bankuba cheyo mwenna bali Oman, abali Abu Dhabi, Qatar, abali Jordan, abali Kuwait, abali Bahrain. I love you so much. And when you come back here to the motherland, ninawapenda sana nyinyi. Watu wenye wa Kenya ninawapenda sana. Asanteni kama mnatazama hii runinga online media. I love you so much. People in Congo, komasava. Komatita pel jamene. Wetuki <laughs> tugendewagaz abantu bemusya mubola siina mbaddaha muno mbaddaha mbaddaha mbaddaha mwebale okuly obusuma nengeni i love you so much bonjour ah, <laughs> awo ne bwonkuba sitegedde oba tubaddewo oba tubaddewo kuba ennimi zo emanyi luzungu na luganda ndoza nonyakola ntegetegeramuko ah, naye nga njagala okujukisa tubadde n'omwami e, wumaro kakande banya ah, nze rithkaire okubikutuusako nokonline medias nakugamba tukuletera ebintu ebiri fresh tukuletera abantu hey, abamanyi mugwanga ngolwa bwe mukutosezzaako saga mudde mutome tusinkane olundi mweraba geza nti channel online medias uganda nkakasa nti mu channel zizonna eziteekeddwa okubaako omuntu waakalira nassaayo ebirowoozo bye ebitali mukkakibwa yeddokere nkyo okugamba nti tuzze kuwansiganya kwa birowoozo byakulwanagana wabula okwezimba naakwagaliza okuba nti otwegattako ku online media olw'ensonga ezitali zimu ezitwalagana ku ggwanga political social economic ne religious kulensonga nti gwanga tulomba mu katonda tuinza kukirekayo naye abaffe ate okwewomba mu ggwanga lyaffe bwe buwanga omutandikira obuwera 11112 obuzimba eggwanga uganda nakwagaliza ebbanga lyonna okuba omuweereza omulungi ku kigambo federal system oba unity in diversity n'okutunulya butya bwe tuzimba eggwanga eryo nga tusinzira ku online medias uganda nze eh, ndi muyekera njagala kujjako gavumenti era ne bambulokinga layini zange zona eza mobile mone biki biki byona nebabibulokinga ne bankwata era twali ne derik nebajja ne batulimbalimba nti simanyi biki ne tugenda ku polisi nga kumbe batumye abantu okuva enaggulu ne bankwata ne bantwala eh, omulundi omulala eh, nagwo bankwata era still nga bagamba nze mm, nyambako lumbuye okumuwa information yaki yeah. eva na uganda kati mumbeera eyo oyina okumanya era bangi comments nyo bwemba ntaddeo program bangi nyo bagamba uma lwaki tokikuba uma lwaki tokikola ki naye at the end of the day oli ne bwabeera nga musobya bwe purezenta tosobola kukwata mukono omukube